Meilė darna šviesa. Jūs einate gatve ir matote skelbimą. Nuolaida. O tai ar mastote, kas tame žodėje yra? Žiūrėkite. Nuolaida. Tai yra vėlgi poro žodžių. Tai yra nuo. Ir dabar čia yra toks žodis, gali būti laidavimas. Kažkoks. Arba laida. Nu, toliau neįgilinsiu, galima dadėti ir trečią žodį, laidavę, laiduoda, bet ne čia esmė. Nuolaida tai tarytum nuo laidos, laidavimo, tai kokie laidavimai? Ir jeigu vartojat žodį laidavimai, tai vėlgi gaunasi laidavimas. Tai koks davimas? Tai nuo ko ta nuolaida? Kokia čia tos nuolaidos esmė? Tai kai sako nuolaida, tai ką ją laiduoja? kas čia ta laida, kas čia da laidavimas. Čia tokie žodžiai, kurie, nu, jei žiūrint giliau, jie turi tam esmę žinot, kad nuolaida, tai kas čia, laida, laidavimas, laiduoda, nuo ko duoda, nuo kiek duoda. Tai šis žodis vertas akies, nes dažnai jį matote. Bet kai jūs jį matote, tai žinokite, kad šiame žodėje yra keli žodžiai ir kartais, kai jūs tai matysite, galvosite, tai kokie čia laidavimai, kokie čia davimai, nuo ko davimai. Tiesiog tai duodama žinot, kad šis žodis taip pat turi esmę, porą esmių. Ir tiek. Ačiū.